Kulunja wa kumi dekono ni media Uganda Ato unakorwa lero e, eh, Tusonze Na wali ku Uganda vyogere Tusonze unakorwa lero ah, Ne mutawani wa, yo, wa, wa mirundi sinia e, eh, Mbamuise Tamale Joseph Unakorwa lero Unakorwa kusatu Kwa wagamba antivulirwa kusatu Hela na hila agenda baka kasanti Okuwa nolwa lero Nakuzo omwezi kumi na bili Omwezi ogomu nana Vulirwa kusatu ye buli lwakusatu tugenda kuba naye uh, ah, munatusonyiwa wiikendi yete twali naye waliwo ebizibuzi byetwali tulina otereeza uh, ah, fembi ababiri naye eh, biteredde onaku lwaleero uh, ah, tuli naye era waliwo ensonga nyinyi nnyo zetugenda okubaganyako ebirowoozo zagenda okutubuulira bannange tulagawa akalulu ka bbiri abiri mugumu kasonze naye ffe tulaba banna jo nabadde ndabako ku mawere ga bukedde mu lupapula nga bagize bagamba ee eh, owekikofiira kiri ekinene yali waggulu ate wakakofiira kana akati yali awo wansi awo so kati nabyo tugenda kuba tubiraba tulabe uh, ah, andr mwenda eh, andr mwenda okugenda mupeople power kitegeeza ki yavaayo juzaawo n'agenda hey, eh, ne bamuwa buli kimu ekimukakasa nti nno kati ali furewa people power uh, waliwo ensonga ensonga endala yakitata bamutadde omuyima wa boda boda 2010 bamutadde yamugamba sebo jangu ye lwaki bamutadde twagala tumubuuza ensonga ezo lwaki bamutadde ensonga eddala etubobya omutwe <laughs> yeyekyaki ate nga naye agimanyi yamundeeba bazze sebo ne biweetiiye ne bagikoonakoona nga bagamba ettaka lyabo n'ensonga nyingi nnyo tukaniza konani medias uganda ne uganda byogere ah, nsanyusa okubeera wano abantu baffe abatwala obudde ne balaba uh, Ah, omukutu guno mm, n'abagulayike nga n'abagoberera puroguramu zaffe ez'enjawulo mwebala ennyo mwebalira eddala ah, bannakisende bannaffe abapopawa mwebala ennyo n'abalala bonna batwala obudde ne balaba emikutu gino ne puroguramu zizino ah, njagala okwebaza buli lwakusatu nja kubeeranga wano ku ssaawa bwe ziti okujjanga okwendowooza yange kuba bivuguddewo ku nsonga ez'enjawulo eziba ziriwo mu ggwanga naye tubeebaza nnyo nnyo nnyo nnyo mwebalire ddala mulaike ngaomukutu guno n'okwenvayitinga abalala okulaba puroguramu zizino uh, ndibuza tutandikire ku nsonga ya kyaki mm, tandikire ku nsonga ya kyaki eh, ekizibu biri ebintu bisatu nti mm. ettaka eryo mm. lye babadde bakayanira kesei ebaddewo teyakatandika naye ekizibu kya uganda nti mulina ba populist leaders populist leaders bebakulembeze mumbeera nabo nga bagala okukolera amanya mu situations eziba ziriwo ah, webaba echurch eh, ng'erwanagana mm. n'omugagga ayagala okutwala ettaka eryo ne batuka n'okugenda mu kkooti kkooti neekola jajiment mm. nti kituufu ettaka kubanga eyawaayo ettaka eryo mm. osa teyakiteeka mu buwandiike yawa buwi awo obuzibu ebutandikira mm. kubanga tuze tulaba ebintu ebyo nti mm. n'emizikiti n'amacyaci abantu abamu sekinoomu edda mm. eri egye bayagalanga eddiini bawanga amacyaci gano amataka naye nga si mu buwandiike kati bazukulu baabwe kuba tebakola mm. abasinga bambi baavu mm. ne bajja ne baagala ate okutunda amacyaci gano we gali so uh, omugaggwa oyo gwe bagamba alyagala mm. uh, siye waliwo owamaanyi nnyo amwekweseemu <laughs> siyeye mm. omutuufu mm. ba mundeebaawo omusajja oyo alina ebizimbe bingi kubanga nze wentegereza nti alyagala yabadde wamaanyi nnyo tosobola kukwata kabanga lisatu mu kafyu noleeta biguleeda ekiro ng'olina obukuumi bwe butyo basaawa satu but toyinza to, to, to, to kuba kintu kyabantu kiro mm. lwaki wekiba nga kituufu lwaki tokikola emisana mm. ate pulezidenti yawa order mm. n'agamba nti ebintu ebi byonna ebikolebwa okusengula abantu okukola ki mm. bikolebwe nga misana mm. so tosobola kugamba nti omuntu yatuuse okuba kyaki eyo ng'abeebyokwerinda tebamanyi first of all ebaluwa yava mu kcca mm. rod mayor alina okuba nti yakimanyako naba kcca mm. kuba kcca ebaluwa yali ewandiika nga enotifyinga mm. uh, nti kooti yali ekoze ejudgement yaayo nti kyaki eyeyina okuvaawo mm. kakati ab'ebyokwerinda nabo tebatusobola kutugamba nti baali tebamanyi kati abo bebakutte ate banyampe because abapolisi tebasobola kwedeployinga bokka the first have to consult their bosses mm. kati ate okwata otya kuba n'owa polisi naye bw'anaagaana jajiment ya kooti bajja muvunaana eh, nti yajemedde ebiragiro bya kooti kati bambi musajja watu oyo munyampi but kyetulina okufokasingako ennyo nti nerusanja esituation emu eyaliwo ti abantu abajja bakola ebintu bino baamaanyi nze mm. wenjawukanira n'abalamuzi ti omusango guno oba ogusala olina otunuya public opinion mm. nti abantu omusango bagulaba bata toyinza kukuba nyumba z'abantu lukumi kubanga twagala development ze ndowooza nti omugagga ono yandibadde atuula n'abo abantu mm. n'abagula mm. n'abawa ewalala mm. naye ekizibu nti kyakyewe ebebadde ewangadde emyaka nkaga mu etaano bayithawo ekiruma abantu si kyaki church zisengulwa eh. ne bweru church zisengulwa bad development bwetuuka mm. osobola okuzimba amaduuka waggulu mm. wansi church nojiwawo flowers mm. thats okay but ekisinza okuluma abantu church ebadde mazeewo ebbanga kijjukizo antiquity antiquity tezijjibwawo nga bwolaba essaawa ya queen aa nga bwolaba nakivubo nakivubo is a war memorial stadium hey. antiquity bibanga ebibeera mu tualism Eh. kubanga abangereza be batukitulekera nakivuba okujjukira isewo memorial stadium so tusobola kukijjawo mm. kakati kyaki nayo yandibadde eri mu ministry ya tourism omugagga yakozeseza amateeka ye simunenya omugagga simunenya mm. he went to court court nekola judgment oba it was a political judgment ekyo simanyi but nze wenenyeza bano mm. bano bafande nakalema mm. Babeti Kamya, mm. Vice President. It is populism. Beti Kamya, Beti Kamya si si yoyetaka. Yowa Kampala. Mm. Kakati bo bamukyusa ba nebamuza mutakaobakyaliwebyettaka katinalimanyi nti akyaliyo ah, itispopulism kubanga mm. bonna theweyanotified about this judgment mm. chache babadde bagirwanira mu kooti nga buli mukulembeze amanyi uh, church of uganda yatuuka okuwandiika ebbaluwa nenotifyinga buli omu mm. naye kakati era ojja kyetunulira nti president museveni era naye bw'anaakwata sente naawa abachaki mm. uh, basenguke oba baddemu bagizimbe mm. ate abali mu projekiti era nabo bajja kufuna sente empitirivu so ekyokubiri n'abanaddini nabo balina okukitegeera nti bwe tuba tulwanagana n'abasajja banofe abali mu opposition ab'ebyobufuzi mm. okuvanolwayo bakitegeere nti abali mu gavumenti be batulugunya abantu kubanga omuntu oyo akwata emundu nakwata kyokujja okusengula abantu nokuba amakyaki hmm. ah, tava bweru ava mu gavumenti naye tulina banadini olwaleero nga bobi wine webamukwata basirika tulina banadini nga banabyabufuzi webabakwata basirika webagendewa mwami museveni nebafunayo akasente bo nebalowooza nti uganda nungi so uganda yonna bwetu bwefaanana obubbi bwettaka okuba amayumba g'abantu okuba amakyaki so it is eh, wodda mateeka omugagga mutuufu ekiri muggandula nti abanaddiini baagala nnyo sente mm. naye bwodda mu morality ya society nti for god and my country mm. toyinza kuba chachi mu african society so it is more of us as now mm. mu mateeka oli yabadde alina jajiment ate siri musiru nnyo okugamba nti nja kwatakinga omulamuzi because amateeka weegali so eh, nze bye nakirabyemu n'abakulembeza okukozesanga situations okufunamu amawulire populism afande nakalema n'akwata abasirikale naye eh, ngaomugagga eyakubye yetannamukwata hmm. so bwe tunadda ku populism reaction ne populism leaders hmm. tujja kuba tetusolovinze bizibu so tukiteekewo bulungi nnyo nti ettaka lino baalifuna batya bwabate yali gabanga tewali wondagano bakole endagano church of uganda yennyine naye eyina ettaka abakatoliki balina ettaka menge eyina ettaka so ebintu ebikwatagana ku ttaka luyale mu uganda biri very complex mm. naye bwe mbadde nsoma ku history w'amataka the black revolt uh, ebungereza uh, mm. abantu balwaniranga ettaka tebyakasooka wano era uh, kabaka gwensinga okwagala ennyo bamuyita mulengula mulengula yatta abazungu yali eyo musaidiza west africa mm. nga bazungu bakyaliwo yawandikira kwenwebungereza ebaluwa namugamba nti lubengula yawandikira kwenwebungereza ebaluwa namugamba nti abazungu bampambako ettaka mm. quin namudamu namugamba nti si buli muzungu ali mu afirika nti wange mm. lubengula yakwata abangereza n'abatemako emitwe namusindikira namugaba bano bembadde ntegeeza so land problem ekyali bobi wine wakwata obuyinza ina okutereeza ettaka leero osanga abantu balina ebyapa obeera n'ekyapa nga noli alina ekyapa so ate mu ttaka lyerimu so mm. ekizibu kyettaka kinene nnyo kyetaaga okuddayo netulaba obuzibu bwe bwava netutereeza magezi kigowa uh, minisita w'ebyettaka beti kamya ate okulondaku kuno kusembedde oza tebirimu bamafiya abaagala omukuba kubanga olaba eyo kyaki ejibwawo nga tetusembedde Ah, mu kaseera kana ak'okulonda biri abiri mugumu oza tekigenda muzaako ke mabega kubanga yavuddeyo n'agamba emabega e, e, awo nga covid agenda tandika bagamba teri muntu yena yenakkirizibwa kumenya kizimbe kya muntu mm. simanya kusengula muntu ku ttaka aa mm. ate era teriyo bwenyini benyini bebayisa amateeka benyini benyini nga tuyingira covid ate tulabye mu guno omwezi ngaate bebavuddeyo ngaekyakyekolaki ngaemenyebwa mukamafe ekyo ekyogerako kyekyo ekya beti kamya minisita w'ebyetaka abakulembeze abo bonna abazze okuva ku vice president hmm, namulabye tebasobola kustopinga mugagga oyo ekyo kyonkyo kubulira wano kaddemu akantu ako abakulembeze bonna abazze hmm. bonna okutandikira ku vice president onalebo sekandi eh. tebalina kyebasobola kukola ku mugagga oyo eh, teyagulawooka ebyo hmm. street yonna eriko ebizimbe bye because ah, omukulembeze wakaddiira mu buyinza afuna batasobola kufuga mu uganda abantu abakola ebintu bino balina ba godfathers ba godfathers be bantu abanene ababeera emabega nga bakozesa abalala nga bwewalaba olutalo lwa bodaboda 2010 ne century <laughs> gwe tumanyi kiri mu minerals mm. nti minisita ate ayina balwanagana nabo mm. nogenda wano emawogola e, wano muwala wa honorable sam kuteesa yesimbyewo mm. Mm. ate ne kazini wa president naye yesimbyewo buli omu aleetawowe so we have uh, waliwo ekigenda uh, mu maaso nti abantu abamu basinga amateeka amaanyi mu uganda abantu abamu mm. basinga amateeka amaanyi mu uganda nti mu nsi yonna institutions bwe zifa mm. ah, institutions eziyina okukola omukulembeze institution ebanga enkoko mwesula mm. Ah, enkoko mwesula ah, kakeji tekeyongezayo enkoko efiitinga mm. enkoko yeyina era bagamba abaganda nti ah, omwensiti gwenkoko there is that proverb gyebagamba mm. mm. so mukyala ali emabega g'omugaggo mm. omukyala w'amaanyi nyo and eh, church eyo mm. they must make a consensus nti ne president manyini agenda kusanga ekizibu okudecidinga mm. thats why omugagga tannakwatibwa i expected afande nakalema osooka okukwata omugagga oyo nga tannakwata bapoliceey ah, eh, asooka ajja omugagga atubuulire mm. oba ekyapa kike oba ali mateeka oba yafuna kotyoda mm. oba omusango ngaomulamuzi bwe yagusala mm. so ebyo twadde twagala okuwulira mugagga nolwokuba tinafande nakalema shiza populist leader aty omugagga she ended up diverting the attention okukwata abasirikale abanyampi mm, mm. so it shows you that bwosindika embwa mm. embwa nekomawo mumagulu go olina okumanya nti ekisolo ekiri okumpi kyamaanyi nyo okusinga embwa oba kyenkugambye okitegee bwoba muyizi nosindika embwa eh. nekomawo maggulu go nga waliwo ogisindika ekomawo manya eh. waliwo empologoma oba waliwo ttimba eh, egitidde mm. church of uganda kumanyi geyina mm. neba nga church was demolished mm. so i think the person in that ah, mu musango ogwo munene nnyo and thats a problem of our countryakazimba mugalu balaba eh, bonna abakulu <laughs> church of uganda abawandikira mabaluwa bonna kyakyobawandikira amabaluwa mm. uh, bawandika amabaluwa mu gavumenti tewaliwo omukulu mm. gwe batawandikira so bwolaba kss e nga nayo yakikonamu stampu kyakyeyeveewo mm. uh, nga webali bannakalema because nakalema teyakava ku maazi bulijjo waali n'omusango bulijjo agumanyi so kakati ekyakoleddwa just uh, abantu bebanyiivu naye nga gavumenti e, e, butalina nnyo kyamaanyi kyegenda kukolawo that is my analysis ku musango ogwo ogwa church mm. gye ba demolition mm. uh, ah, tugendeko ku nsonga ya musajja wo mwenda kamuyita musajjawo mm. uh, mwenda olunaku nga lukya mm. yayina omukutu ogumu kwe yali oga tv ah, nga bali mu kwajuinga ne nomwogezi wa peoplepower jose nyonyi ogaba ekibiki ekyekibiina kubanga okuva emabega yonna yonna andrew mwendo ono tumulabe nti omusajja ono ah, yali agezaako kuba bobwine nti eh, abantu ebonoona abamugoberera tebalina magezi basirusiru bakuba abantu biki biki hmm. kwegamba pressure group eya peoplepower nga tenabafuuka nup ng'ajogerera ebigambo ebisongovu naye olunaku lwali olwo olunaku lwali lwakutaano Ah, TVM n'agamba nti ye ayagala kugenda kamwokya ah, yewandiise era twali tuli awo nga tagenda kamwokya nga bamuwa buli kimu bamuwa mbuleera bamuwa masiki eh, nga bamuwa ne kaadi yekibiina okumukakasa nti nno ah, nti ajjidde eddala okuba nti awa nup naye jjo enabadde njogerako nejjo esenyonyi yagambye aa omusajja tabatiisatiisa omusajja empapula zeyajjayo zabano bakyeamaani simanya ero si 5 ba mayor tabatisa tisa mukama fe chogera coach tamale joseph uh, mwenda nze mutwalanga comedian omuzanyi wa katemba uh, because government je asoko criticizinga ate yasigalanga jawagira is a craftman teri yodiru ya bubi ebadde mu Uganda ngataliimu Bank of Uganda okutwala crane bank ya sudiru muganda we wano muhanga yajja natugamba nga bwe yatunda embuzi n'ente muganda wa andrew mwenda mm. yayogerera ku kasuja enaala emwoyo muhanga nga bwe yatunda embuzi n'ente n'afuna biliyonizi mm. oyo ajja kukwatibwa mu gavumenti eddako so andrew mwenda n'atandikawo akatabo kedde independent mm. uh, byendowooza nti uh, tekalina mugaso because ebirowoozo byayogera tebiriimu hmm. yatandika kusizinga mwami museveni ate olwamala ye mwenyini ate natandika okukola ne mwami museveni hmm. e, rwanda bamugobayo ah, omanyi amawulire ga uganda agasinga obungi hmm. nti gawambibwa tibanamawulire babagulanga mumundu genda onkubire gundi genda ovumire gundi kawandika story yanyize nnyo kasajja ka, ka, ka, ka, ka, kagamba nti bandazi za boda boda ziri linkit ku baana ba people power hey. Eh. azifu kitatta n'abalala people power yali ebakozesa mm. so nekagiteeka mu daily monitor thats why nze sikatwala serious naye bobi wine mugezi mm. pate tegoba political party tegoba muntu era nali manyi bagenda muntu ale no no no no no mm. political mm. party tegoba muntu mm. everybody is entitled okujja mu political party because bino bibina biba byabantu ekituleetedde obuzibu mm. tukuliyetinze bibiina bino ku individualism individualism, individualism. Mm. besije bwaba taliiwo fdc egwa pulezidenti museveni bwakeera n'afa kati oba mm. naavaawo mm. oba naawummula enaalemu tesigalawo so ye demokrasi waffe gwe tulimu mm. nti ebibiina bino byagaana okufuna idiology mm. tetuwagira bantu mm. tuwagira idiology mm. nti bobi wine nsobola omukwitisaizinga waba akoze ensobi nga wenavaayo hmm. nenjogera nenga nti kino nuupu yakoze ensobi kiina mm. kuba bwekityo mm. but because tuzimbidde ebibiina byaffe ku individualism mm. nti ebibiina bino bitambulira nnyo ku bantu kakati andrew mwenda okujja mu people power hmm. gye yasooka okuvuma nti kibiina kyabayeekera hmm, kyabanywi banjaga hmm, uganda eri mu revolution nti uh, berits abo babadde balimbalimba nnyo abantu bobi wine abaexpose nze nga balowooza nti nti society ekyali kubiri ebyokutulimba Mm. nti gundi alina amagezi mangi gundi alina abagezi bangi gundi bwabatabeera mu kintu tekitambula society ate yonna omukulembeze kasitajja generation yemuappreciatinga neyemuteekako mm. generation yaleeta museveni olwaleero bakaddiye mm. so kaakati andrew mwenda bw'abazze okujja mu noopu kirungi he can come naye tosobola kujja mu noopu nga tonasoma na constitution nga na ideology ne values za people power tuzikiririza lwaki avuddeyo ebyo vinagamba nti yayagala kubeera yayagala kwesimba ku kyagulanyi anti kati awe wali obuzibu hmm. nti okujja nojoyininga nopo tekirina buzibu hmm. because bino ebina si byaba individuals mm. byabantu mm. naye okujja nogamba nti gwatamanyi na constitution ya people power ne values zaffe tozikiririzaamu mm. towagirangako kukyusa bukulembeze mu uganda ovuddeyo kusaawayo olwaleero Mm. noga nti oyagala kuvuganya kyagulanyi tetugamba nti kyagulanyi tavunganyizibwa mm. kuba tetwagala kuzimba bwakabaka this is democracy mm. naye mu constitution emitendera gigamba ki omuntu agenda okuvuganya kyagulanyi ti olina okubanga obadde party member nalabyeko jo senyonyi nabaddeko jo naye nagamba ti no kyagulanyi naye alina okuyita mu kakunbalina eh, okisaamu buli omu akokubeera flagabeyalawaera hmm. naye hmm. nagamba tebanabakakasa abanupu tebanabakakasaako kyagulanyisa entamu kubeera ah, kubeera flagabeyalawaweyongereyo kakati pate zino hmm. kyobalaba nze nabiira namuvuma samuwagira hmm. constitution ya fdc wagisoma bulungi hmm. nti omuntu yenna azaayo empapula hmm. ngaobudde buyise kino wetunakkiriza indisipuline mu parties zino tetugenda kutambula indisipuline eri mu people power indisipuline eri mu fdc indisipuline erimu ngivumirira buli wamu kakati uh, mwenda okujja n'agamba nti ayagala kwesimba ku kyagulani si kibi but there is a process and their procedures that are supposed to be followed. Mm. Ideology jagamba okutusomesa nga kusawo ya lero Andrew Mwenda. Lwaki tasoka najisomesa abena ale mu basinga okuwagira. Lwaki tasoka najisomesa President Museveni. Kwa President Museveni ye mu kibiina kye. Uh, enale mu babeera ku, ku, ku, political masturbation solo candidate buli kiseera yetavuganyizibwa nene bagaa nti bali kubanga balolomodo benaalemu be bali abe china era abnrm mm, madamu kasule lumumba bakyala nnyo e china yoyo demokrasi waabwe bo gwe baddema yalinga we china wobwakabaka mm. mm. kubanga china erina palamenti yababaka enkumi nnya etulamu omulundi mumwaka etulamu omulundi gumu they have a politiburo wea uh, policies are formed kakati woba tokkiriziganya na communist party china oba muyeekera byo biri mu enalemu ebyo kibulaa balina entalo mpitirivu but sagala nopo tukizimbire ku chinese theory of democracy mm. there must be democracy so kana akasajja ka andrew mwenda waliwo abakakozesa abakali emabega hmm. ekyakaleeta mm. kimu ekisumbuwa gavumenti they want to know bobi wine accounts ze ziriwa bafanda bebaani mm. ne hmm. sente zitambula zitya mm. gavumenti mu africa etya nnyo sente ne mundu Mm. that's why abantu bonna bali mu government not because nti baagala system mm. but to protect bye babye mm. we wova mu government oyo yavuwala because in africa business and the, and the, and the politics move hand in hand mm. chovulanga bu kenya bwe yava mu government woteri ye gye yali azimbye teri yagigendako uh, <laughs> mwami bidandisali mm. tugende ekiwaatule mutabani mm. we kati yaliyo so bwova mu government ebintu bikolaki bikyuka mm. so but uh, Uh, bapopopoa bakyogedde bulungi nnyo uh, mwenda must follow the processes naye nze andu mwenda mulabanga comedia simulaba nnyo kyayinza kwongerako people power nakyayinza kutugattako ne ideology gyatugamba okusomesa Ah, akasajja ako kabi nnyo nti abali mu mawulire bakakaaba abali mu state house bakakaaba omanyi bazimba network ku president mm. president museveni zeremu dark president nti atudde ku ntebe naye si yagiriko eh? just anti omukulembeze bwakadduwa machiveri akyogera bulungi amaanyi gagenda gamuvaako mm. president museveni sejjusa ne ne ne ne ne ne ne ne haji naduli mm. kuva dabo bali liberias era sejusa mwe chemuta manyi yesimba kumame museveni munsiko na mukuba na nobululu butini ne bagamba te mubiyogera nga munsiko kwekole komera lyo munsiko era president museveni bwe yagende sweden mm. nga bamaze okuwamba kampala abamu mu high command ya president mwenyini bagamba li haji chigongo bwakoma omugani tumaze okwerwa nero talo lwaffe yabadde sweden mm. alihaji kigongo president obulanga amwagala nnyo mpaka nakati era abadde olutalo mbu alihaji kigongo mwena ale mute yeesimbibwako honarebo babu aganye okuvaamu mukalulu kakati ye ajajiwa president yaja namuga owekitiibwa obuyinza bwe wandekera bwobo nombukuddiza nga mulimu mu high command abaali baagala ate okugira so babadde bapinzi naye Ah, president museveni sayansi gwazanya naye bamumuzanya nti weewuunye sake izuka yasindika sente nezigenda embaali abayeekera ne bazibba intentionally hmm. president museveni nazibba nga muyeekera naye ngaogwo tetayinza kukitegeera nti ono sente yazisindisa intentionally bright byabirama hmm. i think mukodomi wa president kati minister eh, yali itizalegid yali manaje wa banka embaali eri tumwene bamukuba essasi dokita makumbi dokita wobote mm. ate bamutwalira mu helikopita yobote ate omuyeekera so thats how the bayeekeras are the infiltrated museveni's government kakati the bobi wine ino it theyar people in government bayogera nabo teyandiregisterinze kibiina ekyo noop theyar people in government hmm. era betikamyaga mm, mm, mm, buno obwongo sibwa bobi wine bobi wine gwomulabanga bobi wine prsent atya bobi wine atatya bobi wine ngaomuntu hmm. bobi wine kinene kinene nnyo ah, ah, ah. nedda mu byobufuzi hmm. people have roots gwenaebasekyokuba olowooza mwangu okubeera nga lwanagana ne onadeba kuteesa kuba okulwanagana n'abantu nagwo mulimu leero namuganza alwanagana nani ne sipiika ogwo mulimu waliwo bamutaddewo nti salamu musomba ku bwavu bwalika ayinza okugulaeza emmotoka dabo kabini musanvu kakati nze jajja kyama omusawo wa e, e, e, yali omusawo wa pulezidenti mu nsiko omukyalo omukadde oyo yatukuza yejjajjawa honorable sekikubo honorable sekikubo si mwangu is not ejoke ajje mundu mukalu mu primary zena ale mu bululu na busamba gwe kikolo olabe ne bwagambo amalebe mu pi you must know mm. nti bobi wine naye tasobola kulwana lutalo yekka he needs allies politics is a game of allies so kakati bobi wine so bano ba andulu mwenda mm. uh, asobola okwogera nabo ne personal level naye andi omwenda yasabye wanonwanudibejibobiwaini andi omwenda tali mu kalibaya bobi wine is a presidential material abantu bayogera nabo kati oba bayina okwavinga debates nabo mm. be bali ku ddaala eryo ku ddaala lyabapurezidentikitu ekigendewa purezidenti ekidda wala dc <laughs> ah, atekidda wala dc bu debate bwa andi omwenda yebogere ki n'andrew mwenda eh. andrew mwenda alina kubeera kubona obutokosho bwabwe n'ayogera n'abala naba uh, journalist banne babuweene si kintu kyakuzanyirwako mu byobufuzi bakiyita the politics of symbolism nti pulezidenti museveni bw'akyala mu ggwanga eddala kiba kitegeeza ye yeyeetaagalirya eggwanga Yeah, kati ate bwe batukyalira yeah. mm. ate bano be baba betaagaffe yeah, obusimbuizipulezidenti museveni ekisinga okukuumibwa yentebe ye teryagitulamu kabe mukyala we eh. ah, bendera zimuba mabega tshyu kati nga kino kifulufiga ekigwagwa ekitasoma ekitaddeko bendera ku motoka yonotanthority tohave flag on your vehicle waliwo offices ezikolifyinga Eh. Ejo manyi ogikwasa ah. pasi noteka kamotoka. Abantu bategevu bakusekerera. Eh. Ebi byamwe byamalo. Minister mm. abera ne flag is an authority. Prime Minister, Vice President, to have a flag shows you that you are an authority. Kati ate full figure, usuruwe itamanyinti presidential advisor, a reporting wa ambayo, the Minister of Presidency. Yeah. Kati tori authority. Nero kubante guanga. kakati hmm. babuuza ekibuuzo hmm. ne baprofesa abamu nga tebakimanyi the president is cars to flags eri endala bagiyita batya nenkulabira etab ah, eri eyokubiri kwabira hmm. nebendera b erya uganda waliwo neyokubiri eri eyokubiri nakulabira etab nga nabo tebakimanyi iscode the presidential standard naye lwakuba presidential standard naye munensi yaffe lwakuba nti abatufuga nabo bazonto so toyinza kukwata bazonto nga society yabazonto nga n'abafuzi bazonto bebakkiriza bafulufe okukola ebyo so ayende omwenda sirabayo kipya kyagenda kuleeta hmm. ideology ezabadde asomesa awandiisa akatabo kedde independent kasigaza linnya nga kkonti kali independent naye akawandiika tali independent Ah, so society temutwala nga kyamakulu leero nadde mpuliriza leero mbadde mpuliriza tamala emirundi sinia hmm. nagamba akasajja ako bakegendereza akasajja kagezi nnyo kalina kyekabala hmm. mupyopawa olowooza andu lumwenda alina kyabala yes is a combination of forces buliwolaba andu lumwenda alinga nsega tayita yekka hmm. aa ah, ah. waliwo abantu mu uganda society beyajjamu obwesige mm. bobi wen talina kukodinatinga ku naabo bobi wen kyeyetaaga bantu bano bonna bamulimba bobi wine yetaaga mawu bobi wine alina okwegatta nono bobi wine teyetaaga nakwegatta nabesige bobi wine teyetaaga kwegatta namawubobi wine teyetaaga kwegatta namawu bobi wine yetaaga bantu ab'omubutale ab'omuowino so buli bwewesemberezaawo obusajja bu andulu mwenda hmm. abantu bajja kujjamu obwesige ate tekasoma olaga otya whatsapp messages z'omuntu ku tv gwe wekayogera naye so tekasoma thats privacy so mubatendera bwerere nti bagezikatukolera ki ebyo bino binaalivulism tebalina bugezi bwamu exagulated intelligence kubanga waliyo abamafiya abakakozesa tewali tewali tewali people power lost oyinza okwegatta naako era abantu banyize senyonyi okuvayo nayogera statement eyo togiyita layitiri nti fe twakawa mpapula za chairman its because of the pressure ate ze nabagambirawo you can't do that those are devils oyina ekintu munsi kyoyina okukkiriza nti mukazi wobwakukyawa nebwomugulira enyonyi abatakyadda alaawo gandi mala another one waliwo ebintu byetukkiriza munsi nti tekikyadda you cannot collaborate with andrmend in this country and you remain with the following kafiri kabbi kakubidde omunene omu essimu ekintu nkiri wakati bozoketa bo basiru anti bubeeraawo nebwerimba ya eh, eh, ideology bali ya kwa ideology emiaka 3 meta no president ideology ya somese bibanda chitubirabye ye society ya zimbi ideology ye full figure ideology ya iceberg hiyo ideology je bazinga yavudde yo anakamba ah, ah, tebe ne mwagala mmuku ba mwagala kusanya akubajja ka kuba ne ne ne ne full figure tekategera tekaina bwongo obot ya page yabali era wembadinzi you are provoking you are provoking people kakana ka provoking abantu bali yao tebasuma oba tulina byakola genda okutetwaiza state house ne obe page z'abantu i didn't know that page zino eh, mirimu nti abantu kwe balya gukaashibaga gwatasoma kali yao kali bili obisinika manyi get the jobs for these rumpenis nti ojja ku page z'abantu ozibbe njagala nyoka kwate kuyanga omwate muni president bamugambe nakakubye nenkatirawo nti kakoze ki kwepankira ku bintu by'abantu you plan my page who are you people have struggled with their pages abantu kwe balya ngojojojinika ebinyu gwasosa kuwagira president m71 oba president m7 yabasindikako mugene muvuma abantu tombulira nabugwaga obwo kiri kuli kisinika wamanyo kifulu figa nako kashibaga obye peji y'abantu nti bo basiru baddeyo bakole endala nze ebyobufuzi bijja kunnuma nkuttirawo nze afazaali enkuloga nze ndi mukambwe nebyo byammwe byebyokuzanya sibimanyi you still my page nosigala ngaotambula ebyo sibimanyi byammwe byawano mu africa ebirowooza nti kyangu nnyo kukola abantu ba people power bakuuma emirembe why do you provoke them obootya page yaabwe bowasiro nnyo nti baddeyo bakole endala aa ah. akubajja kata let the nrm people give jobs to, to ashback and, and he settles down otherwise that boy is provoking people power people do, why do you still their page ez nrm baziyingiramu president museveni eye bagiyingiramu abeera ku facebook nga addamu bantu hmm. kana akataasoma kabeerao kajinikamanyi tot plon peoples property giri mirimu nze nali sikimanyi nti mirimu omuntu anoonya views kwalya mm. gavumenti teyateekawo mirimu abaana beetereddewo emirimu gyabwe mbu bazihaki nga bazitwale kagambye simanyi okusinziranga bwe tulaba nti abapeople power simanyi ebintu byabwe bakola tebitegerekeka kati museveni agenda wangula akalulu ka 22 netugamba ani ddala admin okugenda okunoonyereza abaana ba people power nga bagamba nafe nayo tuloginga ini tetukyasobola eggwanga liragawa tamala emirundi ate waliwo ggwanga gyeriraga hmm. tosobola kukwata omwana wo aba musiru tovuma ssomero sisobola kuvuma ye naalimu hmm. nti kubanga kanaakaana hmm. kaprovokinga bapeoppe wakabba peegi zaabwe era nadde nina omukulu omu wa polisi gwenyuya nemuga nti us temuprovokinga bantu the president's strategy is a clear is to contain people power amanyi gaba mm. kubaze president atege ategera nyo uganda amanyi nti uganda kabiriti for 35 years abantu baba koyi yeah, eh. institution yeah. is ever down generation yebe kumanye bayavao so when you let abataasoma nabagamba nti abogezi ba government bagendereze nye bigambo bibagenda okwogera mu kiseera kino don't provoke people eno uganda abantu bakoowa abantu tebalina mmere abantu basiiba enjala nze nali sikimanyi nti abantu basiiba enjala naye nina foundation nosanga omuntu atalina natoyiwe ensi gyekogerera mumanyi wewabogera tebategeera umasavsocialintelligence kino ekiseera kyetulimu bakiyita sire period sire period means buli omu mm. mugwagwa mm -hmm. <laughs> baminisita abaleeta amateeka ga covid ate bebagemenyeza benyini bikozi bagwagwa sire piriyodi buli omu ali kalulunalabyanite <laughs> ngaaliewaabwe ekoboko yakoboko golozanite musiru tamanyi nti covid gyali naye sebo ye mukuvayo yagambye nti yabadde aleesa ambulensi ng'abantu basanyufu basanyufuwa olwokubaleetera ambulensi kati wababagwa bakwagala nnyo olwosa abasajja kabaka bwanaasalawo okutambula so bo benyini bebeletera amateeka nolabono kateeshumba yakatubba sente mu ura akaduwa akagula mitwalo e, etaano etaano nayena amateeka ga covid tagarespecting ye yensi gye muzimbye nti thero must be universal if thero is not universal its our mandate okuligaana etteeka kuba teriba tteeka kakati bwe munaleeta amateeka nga gafollowing nga mo mwenyini mwekuba sekuritade genowenalemunavanagaa ne baminisita bakwatibwe kuba benyini bebagaleeta you were seated 10 meters nga president ayise ebintu bino me i was at my home from nakasero okuba ne state house weri mairo mukaaga kakati gwe yatudde okumpi ne president ebiragiro woobizimula nze nkola eki nogaba omwana wo nti okweyambula mu lujja kibi ate gwe nejjwamu nandaweya n'otambula ebane president eno gavumenti yoba obuyinza mu buweeyo mu mirembe ebyo babdibidefendinga beneewuunya mbeewuunya so the law is not universal kubanga baleta scientific gye batasobola you can't have scientific elections nga africa akaluluka interface emalawi tebalonda eburundi tebalonda ne mwinekeza gileted covid muyina biki nabagamba nti solution ziri bbiri mubeere n'ebifo nga biri enclosed nti buli ayingira nze sikiriziganya na muntu agamba nti bakubeera registe no there should be uh, standard protocol of health tyabantu banaabe mu ngalo bajje mulale hmm. buno buganiza obwa covid bubeerewo ekyo sikkiriza egamantitukube bukubirale no thats not true covid waali ekyo kyekituufu there is covid mm. but here in uganda it is exaggerated mm. so bwetubanga tugenda kutakinga precautions zino mu nkola singa gavumenti temperature ganiz yaleeta mpitirivu ebifo ebiryenkulosedi byokka byeba bikubibwamu akalulu byeba bikubibwamu lale naye tosobola kulemesa bantu kuba lale nga nawe kennyini okimanyi pulezidenti wano yakyalira famire ya pawulo muwange mm. nga naye abakwata mu ngalo eh, nga naye social distancing teriiwo kakati amasomero ge bagenda okuggula izo dometries bazimbyeyo empya lekicyaluumu ah. zemakerere bazimbyeyo empya eza social distancing because we have failed to move away from a scandal ensi tebeera bwetyo the future is sanitization and social distancing that is the future eddagala nebwe linajja si lyakujja kati so ekyo kyenkyogerako ekya andrmn hmm. talina nnyo kyajja kwongera ku people power mm. to work with andrew mwenda mm. you are on a self-destruction mission because people cannot be, uh, you cannot lie people two times. The people are mm. it's not the right time to associate with them right now. Mm. But political party take over and that's not democracy. Uh, nayenga processes buli obu na uganda aliwelocamu okujoininga ekibiina kyabayagadde Mm. ensonga yaki tata kitata bamutadde <laughs> naye nga n'emyaka esatu gye bamusalira kuba baali bamusalira emyaka munaana ate nebamala omusango gwe nebaguyita nadda mukoota ate nebamusalira esatu ate esatu nebagamba atambuzaako kati abuzayo ogumu naye n'ogumu gwadde tegunaana kugwayo omukulu tuba tuli awo lweggulu saawa kumi nabbiri emu omukulu bamutadde se Lwaki wa mkumeza wa tugenda mkalu kabili ya vidi mkumu? China che chitegeza? Uh, ah, you must look at the mothers of uh, Afande Kawesi, mm. Afande Chirumira, mm. Ebijambia, mm. Uh, ah, kutaba kazi. Kutaba kazi. Mm. Gubali bakutowe bya mobile money saga. Mm. Gubali bakutte. Mm. ate owa ebijambiya n'atoloka mu kkomere masaka mm. this was organized crime organized yeah. crime mm-hmm. and organized crime mm. obumenyi bw'amateeka obuteeketeekeddwa so this organized crime uh, eyinza uh, okuba yali eva nkulwanagana kw'ebitongole ebyokwerinda mm. nti when you see kaka mutabani waali mukomera mm. you have tumukunde the former head of intelligence hmm. ali mu opposition you have kaihura from prison you have chitata so all the people who are rotating around security mm. you can see there was a big problem that needed to be solved mm. because uh, these institutions zava ku mirimo gyazo mm. iso mukuketta uganda ate yefula police yekwata eina sefauzes ezitali mateeka hmm. eketta hmm. akawuntisi z'abantu hmm. ngaate si mulimo gwazo hmm. ate mulimo gwa kitongole kirala uh, bwe uh, bamanya nti olina sente ku akawunti bakkwata ne bakuteekako ebisangosango ne bazikujjako ziba zinaatera okuggwawo ne bazikola ki ne bakuta mm. you have nalufenya operating mm. you have CMI, mm. you have security military officers now taking over police, banamaje kati batwala bebakulira police, you have a, some, a fund stability, you have militarization of the police right now. Mm. Uh, president yenyini abonaga nti polisi yaffe yalumbibwa kawukumi mm. kawukumi yavaawa ye polisi etuuka okulibwa kawuukuumi nga pulezidenti ye aliwa ekyo nakyo hmm. kiraga obunafu hmm. ye bwe yatuuka okulibwa kawuukuumi kaihula inspekta wa polisi yali omu kawuukuumi oyo bwateyinza kulumbibwa kawuukuumi nga inspekta wa polisi tamanyi ye hmm. yakkiriza kawuukuumi yuhavu wa wakungu wa polisi wa Nixon wali makomera so it was a security Nixon problem it is a security problem mm. and, and unless we sort out the roles and responsibilities of these security agencies tuja kusanga conflicts mm. on security mm. because ekizibu si kyaba head zibano bano abali wansi w'ebitongole bino bamaanyi nnyo okusinga abali waggulu because security ya Uganda ojagisangamu abaana b'abakulu bangi nti uh, yava mu professionalism neefuuka uh, ah, neefuuka nti uh, gundi zino uh, okulinyisa abapoliisi mm. uh, eh, nitwesanga nga tuyina abasirikale bonna abakungu bava ludda lumu mm. so ekintu kino kiri organized kiteeketeeke toloba ti Sergeant Doya Mutta. President Museveni security yefana na ya Turobati. Mm. Turobati yali president wa Liberia. Ye ya looza bambi. Tiwanate ikawa babi. Aja kuangala mubu yinza. Kuwa mm. bakulembezi vuna bakulenso bizizi. Mm. Chovula angalaga history repeats itself. Ah, ah, hmm. fools do the same mistakes other fools did. Kaka Turobati naleta Sergeant Do. Sergeant Do was a young man. Yali havana muka tribe. Mwa Liberia. Mwa Liberia. mu Liberia ka tribe because America yagula Liberia mm -hmm. era ne bendera ya Liberia efanane ya America nti bana bana baslave trader bana baslave gundi ba batwanga baslave we baba koye mu America babaze mu Liberia so Robert yali ava muka, muka, muka tribe kati ninyo lwalero nga bolaba uh, ah, abakere engineer Kenya n'amuleeta mu special force n'abawa buli kyabugagga kyonna nga special force eringanga eya uganda emisaala misava batuukira mubaba ebintu babibawamudde but omutima gw'omuntu tegugulwa tolobat yali yako uh, sajenti do yali yakowa tolobat mm. yamutanga mbwa tolobat yatta famiry yo sajenti do yatta famiry ya tolobat yonna eya president n'amutta nabubi nnyo so abakulembeze batuuka ekiseera ne babeera inward looking nti otuno yabogezi b'ebitongole bonna baludda lumu botuno yabakungu ba gavumenti bonna baludda lumu aba abamaje bogena mu URA eno tuno yabakamishona baludda lumu eh, so uh, yes anti nkugaye nti bafuuka inward looking ne batandika mm. okuleeta abantu bewaabwe mm. nti omukulembeze alwawo nnyo okumanya nti abantu bewaabwe era president museveni tasuuliddwa bobi wine eh. babe be bamusudde bino byonna bye tutuukidde wano mm. byolaba nti amaanyi abantu bawagira bobi wine they are the mistakes nrm zeyakola sente z'abavubuka nemuzibba mu ministry ya youth mm. president nateekawo ebyalaani ne babibba mm. president naleeta bano ba brian white okukyusa abavubuka nekigaana mm. so ebizibu byonna kubanga president beyasiba ababba sente za covid siba people power mm. mwa greek ekitongole nalabye babatadde mu kooti si ba pepo power mm. abeekubira sente mu bank of uganda mbire ne mandera si ba pepo power omunyampi malinga ne bamugoba commission of currency nga bambi talina nekyakoze eyakubye ekyaki ku ttaka si wa peple power <laughs> so peple power oba onenya yabwerere benyini bebesudde mm. mm. kale kitate ono ababodaboda batandisa okweralikira omusajja kakomyewo tagenda yakuddamu atutigwa myanga bwe yatutigwa myanga so ndabawo gurupu eyakubba bali because president museveni olina okitegeera ne sitayiro ye ya leadership efaanana eyayitira okwata ebitongole byokwerinda nebirwanagana sodat ofuna ripotis entuufu hmm. he fuels wars president museveni even hmm. in his own party hmm. era kulanya ne sipiika kadaga bamubuuza owagira nagamba tamanyi n'aba sipiika mawulire ku ssente wano ababaka webeewa ssente emiliyoni mm. abiri naye nga bo batutte miliyoni kumi zokka biliyoni kumi zokka sipiika n'avayo nagaa bannaye pulezidenti naga ekyo kiri morale not right mifo kyokwyita sipiika nti mune mwakoze nsobi yamuzza mawulire naga thats morale not right weyayita ababaka mu state house n'abaya ana thats morale right so uh, ye leadership style ye mm. afunayo bakozesa so bakole emirimu so kitatta bw'aba akkiriza okuddamu omukozesa mm. ekyo kiri mumutima gwe bw'aba ayize from history mm. nti president museveni y'omu ku bafiyoweringa entalo okusobola okufuna ye kyaba ayagala mm. because buli kintu alina okubeera nga ye muwanguzi so generaly byebyo they are so many hunting dogs bangi nnyo bebakozesa okulaba nti balwana entalo zaabwe so kitatta was a victim of big power politics emundu ya golod sroza nti yaliye it belonged to a certain powerful person mm. ah, so olina okumanya nenyini century boda boda yaliana nga alwanagana ne 2010 so byonna birotetingiraawo mm. era president okujjawo boda boda kyava tazaagala zayingiramu bajeno nti yawanga jeno omu boda boda azigabe ate enaaziteekamu sente mulipotinga wuwe mm. so it is a security threat for this country naye bobi wine wanakwata obuyinza uh, we must stimulin the roles of uh, the police tulina okulanga kenya igp bamulondera ku tv you apply hey. uh -uh. Ah, hey, ah. eh, you apply nomulamuzi chief justice mm. you just apply era bo balotetinga Sibi ya kuwe indi kukwaji. Mm, ya CDF. Tava mo tribe yemone president. Techekiri zibu. E, e Kenya. Kenya. Haa techekiri zibu. Ile bubalo teti inga. Ine eh, Kenya. Kenya nge tulinyo kumji wani. Fetu kolachi. Bubalo teti inga. Era wa Air Force wabako, mm. wa Marines nadako, mm. they keep on rotating to avoid such incidences. Mm. So na FBF president aina manyi manje. pulezidenti alina amaanyi mangi agetaaga omuggibwako tinebwakola vetting mu paalamenti mm. bayisaamu bayisa so its not vetting akakiiko ka paalamenti aka vetting akensinganize nku so nako katukoze bubi nnyo mm. kuba mwe aba vetting emulaba nti aleeta batribe emu mu bagobe the parliamentary commission on vetting ebagobe e babaleka ne bajja babaleka ne bayitamu buyisi mm. so because president yagamba am vetting on the advice of the public uh, commission mm. kate newesanga ngate public commission yagiretera amanya gwe bayinza okuletera erinnya limu atovetting erinnya limu hmm, kati so tulina eh, the whole process are the institutions that are supposed to be changed malema biriza tutebobwenyi mu koti malema biriza amugamba twandyo mare mabiri sagara kumwogera ko mwandi mm, mwandi mutogedde wakati ninyo omusajja agamba nti omusajja tayina buyigirize no anti mare mabiri wa mtu anampali ya mimi mare mabiri zitakola mu isi tavetinga si mare mabiri si yuneb atata ina buyigirize yesanga atya mu parliament olaba olaba atwana kabaka kabaka mukoti mbeiza bagamba mm mbumugwe wa dalu nga bamulonze kubwa minister Mm. ate ne basigala naye nga mmemba wa parliament kati edda mm. luli mukwatirawo nga minisita oba nga byayigala tebiri mali mabiri is looking for relevance first of all is not the education institutions that verify uh, makerere university mm. uneb singa makerere university yevuddeyo bobi eh, wayini tasomanga ku makerere mm. nedigiri gyagamba teriiwo mm. neuneb esobola okuvaayo mm. Eh, eh, mabikke mm. ne sebaana obayi wa sebagala oba sebaana battisa abaana ku unebu naye nga sebagalanaye eh, nga teyasoma nga kimanyidde ddala tesasomangakokati byebyobufuzi bya uganda nti bokyeza amasiro mm. abaana abaganda kumi ne babakuba amasasi konvu ya pulezidenti terumbibwa Eh. simuwagira naye sigirumba ekintu pulezidenti ekizanyirwako when president museveni dies nani natural death teni banyankole family can perish overnight is not something to play on naye omuntu ye takimanyi nti presidence ekintu kyakuzanyirako so uh, byebyo malema betezezi looking for relevance president museveni wava ku buyinza emirimu emirimu emirimu enkumi bbiri mu state house gikyuka enkumi zikyuka obadda mu bwavu famire eziri ku president museveni abafere abali ku president museveni nibwakuwandiikira ebbaluwa oyinza ogiriirako omwaka mulamba ngo oferere okwo omanyi nti ekifaananyi kya pulezidenti wekyekubisa hmm. oyinza okuferera okwo okitimba mu ofiisi yo